こんにちは野菜の日チャンネルですクリスマスにケーキを手作りしたいという方におすすめのしっとりきめ細やかに焼き上がるスポンジケーキをご紹介しますスポンジケーキは事前に作っておけるので当日はデコレーションを楽しんでいただけますスポンジケーキの切り方組み立て方なども詳しく説明していますので最後までぜひご覧ください。 それでは作っていきますまずボウルに卵を割り入れます卵はあらかじめ冷蔵庫から出しておくと早く泡立てることができます砂糖を加えたら砂糖が完全に溶けるまで混ぜてくださいボウルに80度くらいの熱いお湯を当てて 泡立てていきます砂糖と卵がよく混ぜてあると卵が熱で固まることがなく早く泡立てることができますので心配しないで熱いお湯を使ってください。 ハンドミキサーを最大にして動かしながら混ぜると2分くらいで色が白くなってもこもことした状態になります生地をすくって垂らしたときに生地が盛り上がるまで泡立てますもう少し泡立てます こんな風に垂らした生地が盛り上がって消えずに残っていたらハンドミキサーを低速にして1分間混ぜます気泡を均一にしてきめ細やかな生地になるために必要ですので忘れないようにしてくださいボウルを湯煎から外します牛乳とバターを一緒に温めてバターを完全に溶かしておきます 薄力粉をふるいながら一度に加えます泡立て器で全体をほぐしてなじませます大きく回しながら30回混ぜます 地は半分くらいにしぼみますがこれで大丈夫です温めた牛乳とバターに生地を少し加えて混ぜ熱いうちに生地に加えて混ぜますゴムベラで手早く混ぜ込みます ボウルの底から生地をひっくり返すように10回から15回くらいで混ぜ終わるのが目安です。全体に混ざっていたらそれ以上混ぜないようにします。バターを塗った方か紙を敷いた方に生地を流し入れます。 少し高い位置から一気に流し入れてください。表面は鳴らさずに型を持って10センチくらいの高さから3回落として生地の中の空気を出します。170度に予熱をしたオーブンで30分焼きます。焼き上がりの目安は 生地がきつね色に焼けて中心の生地が少し割れているのがいい状態です型を持ち上げて1 0センチくらいの高さから落として生地の中の水蒸気を出します型を逆さにしてオーブンペーパーの上に取り出します 型に入れたままにすると中心の厚さに生地が引っ張られて側面がくぼみますので注意してください型に紙を敷いた場合はつけたまま冷まします粗熱が取れたら乾燥しないようにラップに包んで冷蔵庫で保存します冷凍も可能です ケーキを組み立てます。生クリームと砂糖をボウルに入れ、氷水で冷やしながら泡立てていきます。クリームをすくった時にすぐにお辞儀をするくらいの硬さが目安です。絞り出す時はもう少し硬く泡立ててください。 今日はスポンジケーキを3枚に切り分けます型の下に切りたい厚さのお皿を敷きますそこを乗せてケーキを入れると切りたい部分だけが表面に出ます型の縁に沿ってナイフを入れると均等な厚さに切れます お皿の高さを変えれば好きな厚さに切れるのでおすすめの方法です。 ポンジの断面にシロップやジャムなどを塗るとクリームが安定しやすくなります。今日はジャムが塗りやすいようにお湯で伸ばしています。生クリームの4分の1をのせて余白を残して均等に伸ばします。スポンジを重ねてまた生クリームを4分の1のせて同じように伸ばします。 最後のスポンジを重ねたら残りの生クリームを全部のせて伸ばします表面をならして周りに落ちたクリームで側面を塗りますデコレーションはあまり得意ではないので今日はシンプルにしました。 皆さんはお好きなものでデコレーションしてオリジナルのクリスマスケーキを作ってくださいね今回は冷凍のラズベリーをのせてローズマリーで飾り付けをしてみました。 最後に粉砂糖を振りかけて少し大人っぽいクリスマスケーキの完成です最後までご視聴ありがとうございました次回の動画もぜひご覧ください素敵なクリスマスを